malam-malam menyusahkan diri tapi sayang kena ambil iktibar daripada benda ni tolong share kepada orang ramai supaya tidak ram, tidak <clears throat> lagi ada yang tertipu okey cepat ini berita gempak Melaya. bukan saya nak cakap propa ke apa tapi ini adalah benda yang perlu dikongsikan tolong share sekarang ni saya berada di balai polis Jelapang balai polis Jelapang <clears throat> buat laporan polis berhubung dengan Scam, scam, scam ni. Scam ni nampak jangan benda pandang remeh tau. Scam, scam, scam. Kita tengok Allah scam. Tapi tak kena tak batas hidung, kepala sendiri tengok saya tak nak buat apa. Tengok muka pesembab ni. Pening segala ni. Sebab di syaitan, syaitanan yang nak cari duit cara mudah, nak duit orang, telefon, telefon, telefon, dia pandai tau. Ini adalah satu sindiket penipuan yang menggunakan talian, mengguna, menyamar sebagai orang bank, kata akaun kita okay contohnya kata akaun saya kena buku of course lah saya terkejut akaun saya kena buku kenapa hey you daripada mana macam mana you dapat saya punya nombor saya pula memang saya tak akan call okay saya tak akan call tolong share sekejap share share share ni benda ni saya tak cakap banyak sekali sakit kepala Okay, saya tak kat kau tiba-tiba saya tengok nombor KL. Ini macam nombor bank. So, saya call. Ini dia kata Maybank. Okay, Maybank. Kenapa Maybank? Yes saya namalah dia perkenalkan nama dia siapa nama dia pegawai ni uh, kad ID lah apa semua okey puan uh, akaun puan telah dibekukan heh beku kenapa beku kerana tidak uh, ada mempunyai loan 30000 yang dibuat di Karamunsing di Cawangan Karamunsing uh, Kota Kinabalu nombor akaun ini ni ini nah. nombor akaun bagi segala kita lah. macam mana boleh aku ada loan tapi eh kalau orang nak buat loan atas nama aku sikit sangat 30 Okey, tanya lagi kak mana? Okey, macam-macam tu kena buat laporan polis segera laporan polis uh, ini adalah penyalahgunaan orang telah menggunakan okey. Saya akan beri talian nombor polis, sila telefon, sila tunggu. So tunggulah saya. Tunggulah saya. Pusing kau ni. Tunggulah saya <clears throat> bagaimana orang yang ialah polis kita kan terkejut duit-duit kita duk cari duit penat-penat tiba-tiba orang ambil penyalahgunaan data peribadi okey buat tindakan telefon polis ini nombor polis okey nombor yang terdekat adalah dia bagi nombor you tengok Google nombor berapa polis tu nombor karamus uh, IPK Kota Kinabalu nombor sekian-sekian 088 berapa IPK kita tengok betul okey nombor polis ini akan call awak so polis call Ibu Ham ni tolong share share cepat sikit gad janji orang lain tak ada kena hari ni dah 10 orang kena masuk duit kat demo 100,000 160,000 tadi. Inspektor tu bagi tahu itu baru kes kat Ipoh. Okey, jadi dia telah memberikan ugutan kepada kita. Beri ugutan kepada kita. Okey, dia kata Okey, ini akaun ini sebenarnya telah dibekukan kerana penyalahgunaan dadah. Ha? dadah apa pula Astagfirullahaladzim terkejut dadah kerana terlibat dengan penjualan dadah oleh seseorang suspek yang ditangkap suspek yang ditangkap dan dalam sas tangkapan suspek itu ada saya punya kad ATM. Oh my god, my god pening pening pening takkanlah kita. Hei, aku jual pamor jual aku putih terlibat dengan dadah pula tak ke pening kepala tengok ni saya muka sembak ni tengok ni muka sembak duk main dengan orang gila macam ni nak duit orang macam ni so kenapa bila masa pula mengedar dadah ini nama orang yang mengedar dadah ini adalah Encik eh, Amirul bin Jasmine ketua oh dia cakap apa tau ketua uh, pengurus bank CIMB Bank pula dah pengurus bank yang telah pencet telah ditangkap 3 hari lepas dan puan disyaki terlibat kerana kad ATM puan ada dengan dia dan dia telah puan Cik Amirul ini bagi tahu bahawasanya puan punya ni puan punya kad ATM telah berurusan banyak menembeli dada Allahu akbar saya jelepek tau jelepek you pernah ada tak orang macam ni pernah ada awak kena macam ni pernah tak awak kena macam ni saya cakap hello saya jual pamoga lah buat apa nak jual dadah saya jual pamong gaji aku pada you tahu dah you cakap dengan siapa ni? Saya Datuk Sri Wida. Oh, mengaku pula saya. Oh my God. Saya berpeluh. Saya berpe, saya bersama dengan penjenayah dan saya mengaku saya Datuk Sri Wida. Mana saya tak mengaku dia cakap duit banyak. Habis tu jual dadah. Hei aku dah jual pamong gaji aku putih apa pasal aku jual dadah. Memang sakit hati. Memang saya pening. Memang sakit kepala. Okey, sambung lagi. Saya daripada pukul berapa sampai pukul berapa duk melayan yang bercakap dalam masa yang sama dia cakap jangan bagi tahu orang. Ini adalah rahsia rahsia apa nama eh, rahsia lah rahsia jangan bagi tahu orang siapa ada di fikir kanan tak ada anak saya oh anak saya anak bukan keluar sila cakap dalam bilik seorang saya ni boleh layan lagi layan dalam bilik seorang tapi dalam masa saya masa call saya punya lawyer Uh, Datuk Sri dapat panggilan telefon tadi? Bapak panggilan telefon tadi pukul 12.45. So antara tempoh 4 minit berapa tempoh lama uh, berbual dengan Oh, dua jam sampai saya sakit habis tubuh. Saya tak nak layan, terlayan dia orang ni sebab dia punya pandai dia psycho kita. Bayangkan saya yang orang buat bisnes ni boleh disaiko sedemikian rupa, orang yang tak tahu ni macam mana. Dan saya tengok ramai yang dah pesara kena tadi 160 ribu. Lepas tu ada yang 30 ribu, ada yang 50 ribu. Sebab dia tahu tau. Kalau dia tanya simpanan awak ada berapa, ASB ada berapa, tabung haji ada berapa, pernah buat ATM card ke apa, uh, ATM, ATM, Ah, keluar ke ATM ke, keluar ke transfer ke, keluar ikut apa ke, ha, dia tanya siap-siap so, supaya senang. Tapi saya tadi, Tuhan tolong saya, selamatkan saya. Daripada dia nak kata nak takap, nak tahan reman saya, untuk dibawa terus reman, takap sebab awak penyalahgunaan dadah. Oh, saya kata apa ni, saya terus panggil saya punya lawyer datang. Kalau lawyer saya tak datang tadi, saya tak tahu dimainkan oleh reman ni macam mana. Tapi, dah, dah final stage untuk dia keluarkan duit saya dah. Lepas tu lawyer saya datang. Scam, scam. Dia cakap jangan cakap dengan orang. Cakap saya nak pergi toilet. Saya cakap pergi oh, toilet saya cakap. Ini scam, scam. Scam macam ni. Saya selalu dapat mesej scam, scam. Tapi saya tak peduli pun. Maknanya Datuk Sri menyedari lah itu memang panggilan scam lah masa uh, sepanjang bersembang dengan, dengan Saya antara suspicious dia orang gunakan uh, data-data uh, peribadi kita, data bank kita dan uh, dia tanya saya bank mana ada semua tanya dan saya macam sejak soal eh, soalan siasat lembeknya soalan siasat pun ada dia pandalah hello you kena share you kena share benda ni sebab ramai menipu saya tak nak orang yang saya kenal saya tengok pesara pencen keluar semua duit sebab dia akan uh, gunakan atas lembaga hasil ke ion ke tapi dia pandai trik kita supaya kita tak boleh kita dah stuck dalam perbualan dia so lepas lepas dapat apa lagi tindakan uh, ah, Dukuk Sri lah selepas itu? Selepas itu saya cakap eh, kita nak report polis ke tak report polis ya? Sebab saya memanglah saya tidak uh, tak sempat nak bagi duit lagi kat dia. Tapi memang dah nak bagi duit dah. Share, tolong share supaya orang lain tak kena. Sebab nyanyi orang kena. Hampir macam tu saja. Saya tadi siap cakap berapa. Apa pasal lagi cakap ya? Tetapi dia pandai psycho. Pandai dia punya psycho dan akhirnya saya cek uh, bila dah saya telefon polis memang banyak ada kes macam ni yang pesara yang tabuh haji yang keluar tabuh haji dia ada pandang dia dalam masa yang sama dia tanya apa ha, personality kita tak mahu saya oi saya oh macam dapat jackpot lah hari ni dia orang jackpot dapat cakap dengan saya dah tahu apa rahsia pasal akaun saya Okay, Datuk Sri memang pernah terdengar kes-kes begini terkena pada orang lain kan? Saya kena, saya kena tak, eh, saya, saya tahu scam-scam punya case, tapi saya tak tahu Betul. dia punya psikologi tu power. Okay, so bila terkena dekat diri sendiri tu apa, apa? Yes, terkena kat diri sendiri ni dia akan jadi Nasibat jantung kita kuat terkejut dengan apa benda tuduhan-tuduhan kat kita tu uh, dan disabitkan itu sabit ini ha itulah yang menjadikan kita kalau tak kuat, tak kuat iman, tak kuat ni tak tahu jadi macam mana. Memang pandai lah licik dan bijak dan tolonglah tangkap lah orang lagu ni nyayalah kat orang lagi. Saya eh, ahok macam mana ni saya sakit kepala. So laporan polis ini dibuat untuk uh, <coughs> polis mengambil tindakan. Mengambil tindakan se secepatnya supaya tidak ramai lagi yang menjadi mangsa dan dan bantras lah ini jenayah komersial yang saya rasa memang patutlah ramai yang akan tertipu dan terkenal dengan mereka ni. So, saya tak tahu nak cakap macam mana berwaspadalah berhati-hatilah tolong share maklumat ini scammer ni tahu kan macam mana yes ni ujian saya nasib baik saya kuat jantung saya kuat tu dah saya cakap hey you jangan dah buat macam ni saya pula cakap hey you tahu dah you cakap dengan siapa Datuk Sri Bidah lah ada duit pun saya niaga pamuk aku putih sebab saya naik angin sebab cakap saya gini gini gini Ah, macam mana ada duit, macam mana ada duit. Halah, saya nak aku putih, pemoga. Itu memang... Lepas tu saya rasa malu pada diri sendiri, saya perkenalkan diri. Habis tu, macam mana the trick dia buat tu? Terpaksa mengaku diri sendiri. Terpaksa, terpaksa mengaku. Dia dia dia menjadi. Ya, dia pandai buat jangan cakap dengan orang. Siapa anak saya pun orang nak masuk. Jangan, jangan, jangan. Oh my God. Dan saya harap Ya Allah lindungilah aku, Ya Allah. Cukuplah ujianmu padaku, Ya Allah. So sayang-sayang semua tolong share kat kawan-kawan semua jangan terperangkap terpedaya dengan dengan panggilan-panggilan ni tak ada orang bank kita okey hold ambil nombor telefon you kita telefon bank tertelepon siapa-siapa dan you all kalau ada apa-apa butiran apa tu jangan terus dedahkan dan kalau boleh apa yang you all buat tu macam uh, you ada loan apa-apa semua tu ambil particular tu simpan dalam bag dia nak immediate okey kejap telefon saya pula tak tahu lah pergi layan penyangat shit bastard ni Atuk eh. memang ada account yang dimasukkan sebab dia kata tak SNB kan. Ha, ada memang, ada, memang tak guna lama lah. Saya cakap betul lah. Ada duit masuk lah. Duit online lah. Duit apa pengedar apa semua. So ini peringatan kepada orang ramai jugalah Pada saya bila kita dengar scam tu kita jadi tak takut lah Kita biasa je Nomor-nomor ni banyak saya terima daripada grup Tapi kita tak peduli pun Ni malam-malam kerja air duduk main balai poli Kalau saya tak buat report ni saya takut keselamatan saya dan saya takut orang lain pun terkena macam saya dan habis duit sebab yang pecek-pecek itulah duit ada RM120,000 habis licin bagi dia tadi inspektor tadi cakap bagi ada yang 30 ribu ada yang 60 ribu semua segala dia korek dan uh, dah dah saya kata tangkap lah cepat dia kata dah berjaya di bantra satu kumpulan dia satu table tu 60 orang dalam satu gudang uh, ada dah di bantra ni uh, sakit baki sakit baki penyangat penyamun ni ada lagi lah saya tak tahulah dia nak duit nak apa semua kerja lah tapi orang sekarang malas kerja nak ambil mudah cara macam ni mungkin ramai yang berjaya saya rasa macam mana orang lain tak berjaya hey saya ni orang yang orang yang <laughs> orang yang cedik pun yelah tak kata cakap tipu juga oh my god Eh, sakitnya hati ya Allah. Banyak kerja lagi saya. Banyak kerja saya nak buat angin terbengkalai. Ya. Yeah. Hmm. Siapa nak tanggung? Tapi ini tolong, tolong share, tolong share, tolong share. Bahana, bahana si jahanam, penyangak, bastard yang nak curi duit orang cara mudah buat kerja tak nak. Ini sindiket yang perlu tolonglah polis diraja Malaysia. Tolong polis diraja Malaysia ambil tindakan segera kepada penyangak yang menyangak dalam zaman kemelesetan ekonomi. Meng mengganggu emosi nasib baik saya jantung kuat dan bagaimana kalau orang dah lepas terlepas dalam akaun dia tapi lepas akaun dia tak tahu boleh ambil balik ke tak tak rasa dia terus buat keluar kot hmm. ada suara, suara suara lelaki lah. Suara berbagai-bagai suara. Polis tu, inspector tu, inspector ni. Laki dia ada peranan lelaki. Dia ada suara yang lembut satu, suara yang garang satu. Huh, kena tangkap apa ini macam-macam. Macam kita ni apalah. Maknanya dia berpasing-pasing lah. Hmm. Berpasing-pasing. Sambung situ, sambung sini. Tapi nombor tu nombor betul IPK. Nombor betul. I fikir apa nama Karamusing, Kota Kinabalu, nombor-nombor Maybank semua tu betul. Nombor akaun kita pun betul. So macam mana kita nak cakap takkanlah orang yang telefon kita tu, orang bank yang tak tahu nombor, semua gala dia data ada. Semua data memang betul eh. Enam jahanam, eh enam jahanam betul lah. Berapa orang tadi passing inspector tu, passing orang bank, passing orang Berapa ni. ada dalam, okey mula-mula orang bank, lepas tu uh, balai polis, Lepas tu inspektor malam, lepas tu ASP apa, OCPD apa segala orang. Oh, senang. Eh, saya pun cakap apa tau. Eh, bagusnya polis. Sekarang ni sistem dah canggih, teknologi digital sama sini-sini tak payah tunggu-tunggu tintong-tintong. <laughs> you are kena tintong. <laughs> you kena tintong. Suara robot pun ada. Suara robot pun ada. Ah, tekan-tekan nombor. Oh, macam mana nak oyak kau orang ramah ni? Macam mana nak oyak? Tolong. Jangan you all terkena lagi nasib baik Tuhan tolong saya hari ini Alhamdulillah terima kasih ya Allah melindungi aku Tapi at least pengajaran kepada saya dua jam Duk melayan penyangat penjahana kaki jahanam pun pergi mampus Atau sih betul tak saya nak Ha, saya layan juga enam jahanam pergi mampus ni tak mampu mampus ni cepatlah tangkap. Ni lama dah kerja ni. Eh nak buat aku putih pula sorry lah tak ada. Macam asyik aku putih. Tak pergi lagu mana? Lepas sikit lepas sikit. Tangan dia. Ha. Tapi sampai saya nak cakap macam ni lah rezeki halal Tuhan rindungi tau rezeki halal. Kalau tak nanti terplek oh, dah dapat tu. Marah penipal lo. Oh, sehari hari ni. Ah. Tumbuk tu. <laughs> Okay, Okey. Saya stop lah. Nanti kejap kejap kejap. Video Oh, dah. Okey. Saya nak cakap bahawa senyap rezeki saya halal, thayyibah. Cari rezeki punya lah sedih. Susah lah. lah, tu petang macam Gaza tu macam tak sembuh jangan ya, ya. Memang macam ke apa dah saya ni memang susah nak cari segala benda tu biklah. tapi mungkin juga Tuhan nak bagi tol, petunjuk bahawasanya bila saya dah kongsikan benda ni ramai yang terselamat lah mm-hmm. so you all kalau boleh pergi telefon kat you tu you all cakap marilah jumpa kami ha, kita nak bagi duit kata kalau orang nak scammer-scammer tu nak masuk akaun ke okey bolehlah saya bagi Nampak. cash datang lah ambil duit Okay, saya bagi like Okay, lepas tu Ah ha, suruh orang tu datanglah lah ambil duit kalau nak duit kan. Ha datang lepas tu pas tu kena tangkap Belakang lagi. Muka. Belakang ada lagi asalnya. Cuba tengok ada, ada. Ha, ada lagi Panjir Duduk balai polis patut kita beribadat masa ni Banyak kejap air eh, kita hari ni <laughs> Tak nak aku cek ni Okey, okey, okey Boleh kau? Okey, boleh Boleh baca kan? Boleh baca tak? Nombor-nombor tu Okay lah. Ah, lagu ni lah hidup prima donna dah sayang. Tetapi Alhamdulillah dengan saya rasa kalau saya buat apa kan ramai yang mendoakan saya keselamatan, kesihatan bisnes saya dan saya nak ucapkan terima kasih banyak-banyak atas sokongan. Maka atas doa yang entah daripada mana Tuhan angkat dan mengabulkan maka saya terselamat hari ini dari menjadi mangsa skamer yang tidak berhati perut ya. Nasib baik saya boleh boleh datangnya orang yang macam lawyer saya datang eh bagi tahu bagi tahu jangan jangan jangan jangan kalau saya seorang saya apa semua bagaimana saya telah disaikologikan sehingga kita boleh keluarkan duit begitulah yang berlaku kepada lebih kurang hari ini saja 10 kes yang telah bagi duit 160000 30000 5000 dia tengok atas kadar kewangan dan dia telefon tu secara random tetapi ah, hari ini dia dapat jackpot daripada Datuk Seri Wida kena cakap dengan saya kena hambur dengan saya pun satu tapi dalam masa yang sama saya pun ditakut-takutkan oleh ancaman ancaman mereka. Saya harap polis Raja Malaysia, hello polis Raja Malaysia, hello tolong tangkap cepat mereka ni. Jangan biarkan lagi ramai orang terpedaya dan memberikan mereka duit dengan mudah. Ya tolong polis Raja Malaysia buatlah. Ya Allah turunkan laknat dan bala kepada orang yang menyusahkan hidup orang ni. Rabbana atina fi dunia hasanah wa fil hasanah kena qina Tapi saya nak cakap satu lagi inilah duit berkat, duit pamoga yang alhamdulillah banyak dilindungi uh, keselamatan saya, anak saya dan dilindungi daripada benda-benda macam ni. Terima kasih atas doa semua kalau baca tengok doa-doa tu kan banyak yang bagi doa untuk oh, saya. So saya terima kasih dan saya saya ucapkan sayang gunakanlah tak tahulah nak cakap ada berkat barang ni pamoga aku putih Sayang, bagilah pamoga ini yang penuh berkat ni pada orang tersayang. Ambil, ambil. Buku gambar dulu. Wila, kamu ayah saya memang nego 10 tahun dah pamoga ni. Saya boleh tengok bagaimana keberkatan yang berlaku. Ada orang sehat, orang tak cekak kecuma ni jauh tinggi. Asma gaut tu kan. Bagaimana mereka boleh pulih dengan dengan cetusan penggunaan Pamoga. Lepas tu dia boleh beribadat dan saya dapat balik doa tu dan orang-orang yang beli dulu dapat balik doa. Itulah saya nak cakap dan inilah keberkesanan pemuda pemuda. Oh, okey okey okey. Dia buat dalam. Okey. Okey. Pegawai uh, pegawai okay. penyiasat. Okey okey okey. Okey okay. okay, jap. So terima kasih sayang Kita jumpa lagi Alhamdulillah Muju ada pamoga dah Dan doa banyak-banyak Supaya saya dilindungi semua oleh Orang-orang yang berniat jahat. Ya Allah ya aku, jauhkanlah orang yang berniat jahat daripada aku dan keluarga aku, sahabat aku dan muslimin dan muslimat dekatkan orang yang boleh memberikan kebaikan kepada kita. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin. Thank you sayang.